Нэг нэг нэг хоёр. За болсноо. Болсон уу? За бүгдээрэнд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За маск авч байна. За өнөөдөр хэвлэлийн та бүхэнд өгч байгаа мэдээлэл бол миний би Улсын хурлын гишүүнийхээ хуваар хуулийн төсөл санаачилсан байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийнхээ талаар та бүхэнд бас мэдээлэл өгье. Ямар хуульд ярьж байгаа нэхлээр нас орсон өндөр насны тэтгэврийн зээл авах чинь тэтгэврийн зээлийг чөлөөлөх тухай хуулийн төсөл байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэдж байгаа Монгол улсад яг өнөөдрийн байдлаар бол 450 мянган одоо тэтгэвэр авахч байгаа. Тэгэхээр энэ 450 мянган тэтгэвэр авахч хүний хүн дотроос бас хорвоогийн жамаар ертөнцийн мөнх усыг үзүүлсний дараа энэ хүмүүс хэрвээ зээлтэй байх юм бол тухайн зээл нь арга гэрийнхэн төлдөг байдлаар одоо яг нөхцөл байдал шийдэгдээд явж байгаа. Банкуд дээр энэ зээл авсан хүмүүс нь давхар хин нэгэн өрхийнх нь хин нэг нь давхар одоо хамтдаа энэ зээлэнд нь гар хэвсэг зорж оролцдог. Тэгэхээр тухайн хүн одоо нас орсон тохиолдолд тэр зээл нь ар гэрийнх нь төлөх юм байдлаар үлддэг. Тэгэхээр хүмүүс одоо талигч алдсан ажил явдалтай энэ үед тэр зээл энийг чөлөөлөх нь зүйтэй юмаа гэсэн ийм одоо хуулийн төсөл байгаа. Энэ бол анх удаа хийгдэж байгаа арга хэмжээ биш. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа Монгол Улсын ерөнхийлөгч асан батлагын санаачлагаар энэ тэтгэврийн зээлийн үлдэгдлийг тэргэлж исэн. А нийтдээ бол нэг 450 мянган одоо зээл авахчийн 240 мянган одоо тэтгэвэр авахчийн а 760 гаруй тэрүүн төгрөгийн зээлийг тэгэлсэн байна. 6 хүртэл сая төгрөгийн зээлийг. За мөн одоо тэтгэврийн зээлгүй байсан 210 гаруй мянган одоо тэтгэр авахчийн авахчид 1 сая хүртэл төгрөгийн буюу ингээд нийтдээ нэг 900 гаруй тэрбум төгрөгийн асуудлыг бол төр шийдэж өгсөн. Тэгэхээр энэ бол маш одоо зөв зөвтэй ийм алхам юм аа. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээ бол 350 мянга, хувь тэнцвэрсэн тэтгэврийн доод хэмжээ 300 мянга орчим төгрөг байгаа. Тэгэхээр юмны үн одоо хүнсний ногоо тийм ээ а бусад бүх юмны үн, бензиний үн энэ төр маш их хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа. Инфляц өнөөдөр 2 оронтой тоонд орцсон байгаа. Энэ цаг үед тэтгэвэр авагчдын маань тэтгэвэр одоо хаанаач хөрөхгүй амжиргаанд нь хөрөлцөхгүй ийм байдал үүсэж байгаа. Монгол улсын нийт хүн амын одоо 30 гаруй хувь буюу одоо 900 орчим мянган хүн ядуу гэсэн энэ ангилд одоо статистик статистик судалгаагаар тогтсон байгаа. Энэ дотор манай тэтгүр аврагчид гол одоо хувийг нь эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүст энэ одоо асуудлыг нь шийдэж өгөх хүрээнд энэ хуулийн төсөл боловсруулагдж байгаа гэдэг бас та бүхэнд хэлье. А Монгол улсын хуулиар өнөөдөр тэтгэврийн авах насыг нэмэгдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл А тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нэхлээр Монголд эрэгтэй хүний дундаж нас 66 а эмэгтэй дундаж нас 75 байгаа. Тэгэхээр хэрвээ эрэгтэй хүн одоо дундаж нас 66 байгаа юм чинь ойролцоогоор 1 жил орчим 65 хэрвээ болцсон үед бол жил орчим тэтгэр аваад л одоо бурхны оронд явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол төлж төлчөхөд маш бага хугацаанд энэ төлснийхээ одоо хэргийг гаргаж зэтгүр аваад ингээд байгаа ийм асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ хэрвээ ийм асуудал тулгарх юм бол одоо энийг шийддэг ийм хуулийн төсөл байгаа. Өнөөдрийн байдлаар тэгэлснээс хойш нийтдээ одоо 71 орчим мянган тэтгэвэр авагч маань 90 орчим тэрүүн төгрөгийн зээлийг дахиад авцсан байна. Энэ хүмүүс яагаад авч байгаа гэхээр амьдралд нь үнэхээр тэтгэврийн 350 мянган төгрөг нь бол хөрөлцөхгүй байна. Тэгэхээр тэтгэврийн зээлийг нь одоо нэг удаад чөлөөлдөг ийм хуулийн төсөл байгаа гэдгийг та бүхэнд хэлье. За мөн одоо мэдээлэл энд ашиглан ашиглаад бас мэдээлэл хэлье. Энэ тэтгэвртэй холбоотой нийгмийн даатгалтай холбоотой нэг асуудал бол Монгол улсын их хурлаас гаргасан шийдвэр байгаа. Малчид хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчдийн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөвлөх гэдэг энэ хууль 2022 оны 1 сарын 1 хүртэл үргэлжилж байгаа. Тэгэхээр юу хэлж яах гэхээр одоо манай малчдад яг өнөөдрөөс эхлээд 16 хоног байна. Энэ 16 хоногт амжаад энэ хуулийн хүрээнд сарын 42 буюу жилийн 504 мянган төгрөгийг төлөвл та тэр одоо нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь цаг хугацаанд төлөгдснөөр орно. Тэгэхээр энэ боломжийг манай малчит хоёрын хөдөлмөр эрхлэгчид ашиглаарай. Энэ бол дахиж одоо ингэж сонгохгүй ийм боломж байгаа. Тэгэхээр тэтгэврт ороход нөгөө жил дутчаад байдаг энэ жилүүдэд одоо нэг мөсөн төлөөд авахд 16 хоног үлдсэн байгаа гэдгийг бас энэ өдрийн байдлаар нэг 20 гаруй мянган хүн л нийгмийн даатгалын одоо шимтгэлээ төлөөд явж байгаа. Тэгэхээр тэр та бүхэн мэдж байгаа төрөөс гаргасан бас нэг одоо хууль байгаа. Тэр нь юу гэхээр малчтын тэтгэврийн насыг нааш нь татсан. Өөрөөр хэлбэл малчин эрэгтэй хүн 55, эмэгтэй хүн 50 настай тэтгэвэр дарах ийм хууль хэрэгжээд байгаа. Гэхдээ хэдийгээр ийм хууль байгаа ч гэсэн нийгмийн дадлахны шимтгэлээ манайхан тогтмол сар сарын орлогогүй учраас төлж чаддаггүй ийм асуудал байдгаа. Тэгэхээр хуулийн энэ боломжийг манай малчид хуваарь хөдөлмөр эрхлэгчид ашиглаасай гэж ингэж хүсэж байна. За баярлалаа. Тэгээд асуулт байвал хариулъя. За энэ жил Монгол улсын хувьд бол одоо маш өндөр хэмжээний ургацыг хурааж авсан. Өөрөөр хэлбэл цаг агаар тааламжтай байлаа. Тэгэхээр одоо сайн хажуугаар саар гэдэг шиг маш их хэмжээний Улаанбуудаа хурааж авсан боловч а тэр Улаанбуудаа чанар дээр асуудал үүссэн. зүгээс бидэрт маш олон удаагийн хүсэлт тавьсан. Тэгээд энэ асуудлаа бид нар байгаль орчин хүнсүүд аж ахуйн байнгын хороонд дээр ярилцаад хамтарсан одоо ажлын хэсэг байгуулсан энэ ажлын хэсгийг миний бие ахалж байгаа. Тэгээд сар орчим хугацаанд дархан Төв аймаг Сэлэнгийн одоо тариаланчид ногоочтой уулзаж явлаа. За дээрэс нь уйг Мэл хаус Алтан тарай гээд гурлийн үйлдрүүд за мөн одоо Майн Тэч аграфит зэрэг тэжээлийн үйлдрүүдээр ороод за мөн үргэлжлүүлэн одоо хөдөө аж ахуй дэмжих сан энтер дээр ингээд явж байна. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсын одоо энэ ургацын улаан буудаан ургацын мэдээ бүхний хүрээд шийдсэн байгаа асуудал гурлын үйлдвэрүүдэд 150 тэрбум төгрөгийн зээлийг жилийн 3% хүүтээ олгоод явж байгаа. Энэ ажиллагаа бол эхэлчихсэн. Тэгэхээр энэ зээлийг гурлын үйлдвэрүүд маань авснаар гурлын үйлдвэр, тэжээлийн үйлдвэрүүд маань авснаар энэ жилийн ургацаас авсан тариаланчдын улаан буудаан мөнгийг төлөх ийм одоо асуудлыг шийдсэн байгаа гэдгийг хэлье. А мөн одоо хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажил хэсэг учраас энэ хүнстэй холбоотой нэлээд одоо асуудлуудыг үзэж танилцж хууль яг анхан шат амьдрал дээр яаж хэрэгжиж байгааг бас хянаад явж байгаа ийм ажил хэсэг ажиллаж байна. Тэгээд тун удахгүй бас ажил хэсгийн дүгнэлт гарч байнгын хороогоор орж хуралдах юм байнамаа гэдгийг хэлээ. Юуны зээл? Аха. За. За энэ дээр э, тодорхой одоо тоонууд явж байгаа. Тэгэхээр сошь дахиад хууль гарсан. Ямар хууль гарсан гэхээр банкуд тэтгэврийн одоо тэтгэвэр авагчдаас жилдээ нэг удаа 6 сараас илүүгийн хэмжээний тэтгэврийг зээл олгоно гэсэн ийм юу гарсан. Тэгэхээр хэмжээ нь бол бүр багасаад нэг 2-оос 3 саяын дотор ингээд ороод ирсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ 71 мянган тэтгэвэр авагч 90 тэрбум гэдэг чинь ойролцоогоор дунджаар 1.3 сая төгрөгийн одоо тэтгэврийн зээл авч болж байгаа ийм одоо процесс. Өөрөөр хэлбэл хуулиар энийг ингээ хаагаад гарч ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр хэмжээ бол бас тийм өндөр гарахгүй хаа гэж ингэж бодож байгаа. Аа. Тий, хязгаар тогтоож өгнө гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг хязгаараа бид нар бүх одоо энэ хуулиа одоо боловсруулад санаачлаад болцсон. Одоо энэ дэр бас яамныхнаас засгийн газраас санал авахар явуулсан байгаа. Тэгэхээр энэ санал засгийн газрын саналыг нэгтгээд улсын хурлын дарга дөргөн барина. А таны саналтаа бол санал нэг байна. Юу гэхээр тодорхой хэмжээ зааж өгнө. Заавал. За бүгдээр нь баярлаа.